زما یوټیوب چینل د ډیر لیټ ویډیو کولو معذرت غواړو او د شروع چوا او پاره کې تاسو په تر یا لګ مصیبتونه نو په وجه باندې مونږه ویډیو چې دا نه جوړ کړی امید لرم چې تاسو دا روجه به خطر شي او اختر به هم ښه تېر شي وي او انجوای کړی به یې مرګره نن یو ویډیو مې جوړوله تاسو دپاره بعض د واتساپ مطابق ته بعض کسان داسي چې هغه یاره دا یو نمبر دی دا دغه کومه او اډ کول نه بغیر چې زم دغه سره کال وکم یا هغه ته میسج وکم او اډ کول او اډ یې نه کوم نو د هغې لپاره نن یو ویډیو ده امید لرم چې تاسو به خوښه شي د ټول مخې خو ایز یوزول ریکوست کوم چې زموږ دا چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ او مخکې شیر کړئ د خپل مرګرو سره او چا چې سبسکرایب کړی دا و ډیر مننه او ډیره مهرباني مرګرو د ټول مخکې خو به تاسو یو اپ ته د اپ پلی سٹور نه بلاړ شئ د پلی سٹور نه به دا کلیک ټو چیټ چې دی دا به دا سافټویر دی اپ دی دا به ډاونلوډ کړئ چې دا تاسو ډاونلوډ کو بیا به راشئ دغه ته همدغه دا چې هر څه وچلېږي انسټال یې کړئ دا یو آیکان چې دی هغه تاسو له راشي نو دا چې دا به کلیک کړئ په دې کې زه اوس یو نمبر لیکم ما سره په دغه کې نشته په کانټیکټ کې او زه ته میسج کول غواړم نو دا کوم نمبر چې دی اول خدا کنټری چې دا 92 پاکستان 92 کوډ دی بل تاسو کوم بل مل بهر مل کم یو تکوي چاته کوي دا سره دا کنټری کوډ چې دا بدلوي او اوس دا غ نمبر چې دی بیا 0 دا اوس یو پنجابی دی هغه د موټر سایکل او کاروبار دی هغه د پاره ته د میسج کومه یو پرس کې یو ډیوایس را غواړم یا یو شی را غواړم او داغه نمبر ما سره اډ نه دی نو داغه سره به زه څنګه خبر کوم نه اډ کول هم نه غواړم داغه دا داغه نمبر دی دا ما ولیکو دا ما اوپن کوم دا چې زما سره ایرټو چونکې دوه واتس اپ دی یو بزنس ټایپ دی یو عام چې دی هغه دی زه په بزنس کوم بزنس په کلیک کوي دلته زما سره په د نمبر د غراغه دای نه زما سره اډ نه دی اډ نه دی خو دا اوس اډ اډ کول او بلاک کول دواړه پکې زه ته میسج کوم نو هم دغه طریقه ده او امید لرم چې تاسو دا ویډیو به نن ډېره خوښه شي نن ډېر شارټ او وړوکې ویډیو ده اني هاو خو معلوماتي ده ما چې تاسو ته سره دا شیر کوم ډېر ملګري دا سي چې هغه نو شیر کې دا سیو کی او بیا هم غواړي چې را په واتس اپ ته زموږ میسج وکم یا کال وکم نو هغه دغه طریقه امید لرم چې تاسو به نن ویډیو شي ده خوښ شي په پاک الله مو سپارلی الله خوشاله ښه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته